convidado, terra o que tá do meu lado beijo eu quero vai até o chão Hoje eu decreto aqui o dia nacional da farra do beijo É vale de um homem, deve chegar de chorar Não quero mais ficar sozinha no seu blá blá blá Eu quero festa, eu quero parabéns para vocês.